समय समय की बात है साहब बचपन में जिन दोस्तों के लिए घर वालों से गाली खाया करते थे आज वही दोस्त किसी और के आ जाने से हमें पीठ पीछे गाली देते हैं